Hz. İsa Efendimizin hastaları iyileştiren tavrı Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir etmiş olduğu mucize-i ilahi ve ikram ile yeryüzünde artık hastaların hızlıca iyileştiği konuşulmakta. Ancak Hz. İsa Efendimizin havalilere, bölge insanlarına ve bölgede şifa ile uğraşan bugünün tabiriyle şifacılara öğrettikleri de var. Hatta bunlar arasında dört tanesi var ki bunlar Kudüs'te kalmayı devam ederek Hz. İsa'ya iman etmedikleri halde ondan kalan tıbbi metodolojiyi geliştirmeye gayret etmişler. İşte bu gayret Hz. İsa Efendimiz'den kalan bir tıp okulu söz konusu. Hz. İsa Efendimiz'in öğrettiklerinden hareketle oluşturulan bu tıp okulu uzun yıllar boyunca yani milattan sonra 400 ila 450 yıllarına kadar Kudüs'ün tıp alanında da bir merkez olmasını sağlamış. Hoş, bu doktorlardan iki tanesi sonrasında çevre baskılarına dayanamayarak Anadolu'ya doğru da yola çıkıyorlar. Kendilerine özellikle Antakya civarında ve İskenderun civarında daha kapalı, insanlardan daha uzak bir yerleşime kendilerini kavuşturuyorlar Sonradan da Hz. İsa Efendimizin yolunda muharref bir inanca dönüşüyor olsa da Hristiyanlığı seçiyorlar. Ancak Hristiyanlara karşı tutum ve tavır devletler bazında bakıldığında elbette ki baskıcı bir rejim olsa da halkın ticaret yolları üzerindeki görüş alışverişleri hiç bitmiyor. Özellikle tıp alanında tanınmış olan bu isimlerin çevre ülkelerdeki önemli etkisi sebebiyle gelip geçenler bu bilgiyi Avrupa'ya taşıma ihtiyacı hissediyorlar. Hakikat artık bu okulun Roma dönemi tarafından Avrupa'ya taşınma sürecini de görüyor olacağız. Avrupa'da tıp alanında kendini geliştirmeye gayret eden ve bugünkü tıp tarihinde de önemli bir isim olarak kabul eden Kalkalyun Tirus'tan bahsetmemiz lazım konu buraya gelince. Zira Kalkalyun Tirus'un uzun yıllar boyunca yani 30 yıl kadar Kudüs bölgesinde yaşadığı biliniyor ve Paulus'un etkisini gördüğünü ve buradaki öğrendiklerini Avrupa'ya taşımaya çalıştıklarını görüyoruz. Hz. İsa Efendimiz'den kalmış olan bu bilgi, tıbbi bilgi özellikle sadece bitkiyi içermiyordu. O çağlara kadar bitkisel konularda ilaç ve tedavi usulleri elbette çok gelişmiş. Ancak unutulan önemli birkaç mesele var ki bu Avrupalı Kalkalyus'un oldukça dikkatini çekmekte. Sebep şu, bitkilerin yanında hikmeti yani bugünkü tabiriyle söylemek gerekirse psikolojik etkenleri de gün yüzüne çıkartan bir tıp anlayışı. İnsanların hastalıklarının psikolojik etkenler sebebiyle de farklı şekillere dönüşebileceğine dair kadim bilgilerin yeniden gün yüzüne çıktığı görülmekte. Hakikat bir başka şey daha var. Hz. İsa Efendimiz'den kalmış olan bu tıbbiye sınıfı aynı zamanda anatomiye de oldukça ilgili. Özellikle hayvanlar üzerinde kesme, biçme, cerrahi operasyonlar yapma, kılıç arasını artık dikmeye gayret etme, dağlamadan vazgeçme dönemindeyiz. Bu dönemde aşı diyemeyiz ama insanların teninin altına bazı ilaçları zerk etme çalışmaları dahi var. Bunlar Hz. İsa'dan kalmış olan, Efendimiz'den kalmış olan tıbbiyenin hikmetli tarafında elbette. Kalkalyus bu alanda kendini geliştirmek zorunda olduğunu Hz. İsa Efendimiz'den kalan bu ilimle bir araya getiriyor. Ancak psikolojik alanında oldukça zayıf kalıyor. Zira bir önceki derste söylediğimiz gibi felsefik anlayış her ne kadar insan düşüncesine ehemmiyet verse de psikoloji alanındaki gelişmeler çok sonralara ötelenmiş olacak. Bu gelişmelerin tabiri caizse ilk adımını atmaya çalışan Tirus, havalilerden almış olduğu bilgiyle yetinmedi. Aynı zamanda havalilerden Mekke'nin önemini öğrenmişti. Hoş zaten bu tarihlerde Mekke bilinen belirli toplumlar arasında çok üzerinde durulmasa da hem ticaret hem de dinin bir merkezi olarak kabul ediliyordu. Pek çok keşişin uğrak yeri haline dönüşmeye de başlamıştı. Bu kapsamda Tirus'un bir Kabe-i Muazzama'yı ziyareti söz konusu. Bu ziyarette ise Hz. Mudar devrine denk geliyor. Hz. Mudar Tirus'a hem yakınlık gösterdiği gibi hem kendisine özel bir çadırda ağırlıyor. Bu çadırda ağırlaması yaklaşık 15-20 gün boyunca devam ederken ayrılmaya yakın Tirus'a Kabe-i Muazzama'nın taşlarından küçük bir parça hediye ediyor Hz. Murdar. Zira Tirus bu manada Mekke-i Mükerreme'nin önem ve ehemmiyetini anlayacak rüyalar görüyor. Hızır aleyhisselam ile tanışma fırsatına erişiyor. Hz. İsa Efendimizin bir tavafın ortasında karşısına çıkmasıyla beraber Tirus hayatının değiştiği bir döneme geçiş yapıyor. Hz. İsa Efendimiz bu tavaf dönüşünde tabir caizse Hz. Hızır aleyhisselamla Tirus'u birbirlerine tanıştırıyor. Yani tıbbın batıya gidişi Hz. İsa Efendimizin devir peygamberi olarak söylemini ve sözünü Tirus'a Hızır aleyhisselamla iletmesiyle beraber fazla oluyor. Durum bununla kalmıyor elbette. Tirus'a Hz. Hızır aleyhisselam Lokman hekimle görüşebilme imkanı sağlayarak ona teslim ediyor. Tabi bu teslim ancak Bursa bölgesine geldiğinde söz konusu oluyor. Zira dönüş yolunda Hızır aleyhisselam yaşanan bu hengamelerin ardından Bursa'da bir kenara çekilmesini ve böylece kendisine aktarılacak olan ilimleri yazması gerektiğini söylüyor. Tirus'un tabiri caizse bir yandan ortadan kayboluşu bölgedeki insanlar tarafından garip karşılanıyor. Hastalar kolay kolay çıkamıyorlar Uludağ'ın tepesindeki keşişler bölgesine. Dolayısıyla ancak özel hastalar ziyaret edebiliyorlar Tirus'u. O da her zaman değil. Devrin birinde bu dünya tarihinin bu bölümünde var olan Part İmparatoru ki bugünkü İran sınırlarını içine almakta olan bir imparatorluktur. Kralı tarafından ziyaret ediliyor. Kralın üzerinde bir cilt hastalığı var. Sedef'in ayrı bir çeşidi. Hiç kimsenin çözemediği kendi şifacılarının elinden hiçbir şey gelmediği bu hastalık karşısında Tirus 3 gün içinde Part İmparatorunu iyileştiriveriyor. Bu iyileşme Part İmparatorunun yanındakiler tarafından tabiri caizse hiç çekilmez kıskançlık dolu bir fitneye dönüşüyor. Bu anda Lokman Hekim kendisine asla ve katiyetle şehre inmemesi gerektiğini ifade ediyor. Part imparatoru ise Tirus'u beraberinde götürmek istiyor. Tirus her ne kadar gitmek istemediğini söylese de Part imparatoru gibi bir adamın söylencesinin altında kalmak istemiyor. Onu en azından dağın eteklerine kadar götüreyim, orada bir vesileyle dönerim diyerek aklına uyuyor. Ancak elbette ki bu bir vesileyi ilahi bu yolculuk esnasında durulan bir yerde tam Tirus su içecekken Part İmparatorunun yanındaki isimlerden bir tanesi Tirus'u sağlam bir kayanın üzerine doğru itiyor ve Tirus'u katlediyor. Bu tarih sahnesinde pek de unutulmayacak bir süreç. Dolayısıyla Tirus'un son sözleri asla sözünden cayma, asla sana verilen emirden dönme şeklinde bitiveriyor. Tirus'un ölümüyle beraber Keşişler Tepesi'nde var olan bilginin peşine koşuyor. Parti İmparatorluğu'nun yanındakiler tabii ki Parti İmparatorluğu'nun da emri dairesinde. Keşişler Tepesi'nde yaklaşık 7651 el yazmasıyla geri dönüyorlar. Beraberce bu bilgileri alıp İran'a doğru götürmek isteyecekler. Ancak Bursa'ya giriş ve çıkış esasında ani bir kalabalık söz konusu. Bölge halkında yaşanan bir sıkıntılı durumda asker sayısı arttırılmış. Bölgede yaşanan bir tatsızlığı dindirmeye gelmiş olan bu isimler Part İmparatorunu askerleriyle beraber görünce onlara tazim etmek istiyorlar. Tabiri caizse kendi ülkelerindeki misafirlere hoş geldiniz, nasıl geçti gibi bir görüşme yapmak isteyecekler. Ancak yanlarında bulunan ekstradan bir sandığın varlığı gözlerden kaçmıyor. Sandık bir şekilde ele geçirildiği gibi parti imparatoru yanındakilerle beraber def ediliyor. Bu meşhur sandık içinde hem kabe Muazzama'ya ait olan bir taşı sonradan eklenerek hem de içerisinde Tirus'un yazmış olduğu 7651 el yazması tıp eserini barındırıyor. Bu nüshalar İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da özel bir çalışma grubu kuruluyor. Böylece Yerebatan Sarnıcı'nın şimdi hemen karşısında var olan küçük caminin bahçe bölgesinde ilk hastane kuruluşu yapılıyor. Bu tabir caizse Avrupa'ya bu dönem için tıbbı anlatacak önemli bir okul haline, hastane haline dönüşü veriyor. Bu tarihler İstanbul'un da dünya muazenesinde artık hatırı sayılır bir başka merkez oluşuna da vesile olacak elbette. Sonrasında bu alanda pek çok şeyler yaşanıyor tabii ki. Ancak Siyer bir yolculuğundayız. Nasipse bunlar da tıp tarihini anlatırsak orada detaylandırılacak konular. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.